いや早めに歩いてきて、うん、まあ急いでるってわけなんだけどもうわ昨日見た縄文が光を浴びるとまた違った見え方がするなこの小さい門をくぐり抜けて朝日を浴びた古の都市 今日もどんな街が待ってるんだろうこっちは昨日行ったからうん新しい道を行ってみるとするかこのペルージャの街はガイドブックにもなかなか載ってなくて解説は少ないんだけどあの噴水については確か有名な誰だっけな、とにかく有名なのは 当に謎が多い道だよねえー、っと今は朝の8時30分イタリアの人は夜起きてんのはいいけど朝起きねえっつうのはちょっとなんかその性格を感じるけど今日向かう町はここから電車で1時間半ぐらいのアレッツォっていう町に行こうと思うんだけど その前にこの朝日を浴びたペルージャの街を散策してみることにしたと。わあ、いろんなところに縄文があって、本当に迷路みたいにできてるから。静かだな足音がこんなに響くとは。えーとね、顔出しでいきます、ここからは。で、なんでかっていうと、 まあ、特にねこれはあの城壁の外側のこう第2エリアみたいなとこなんですよだから特にねあの見るとこないな別に見るとこあるんですけどそのねあの佇まいがねこういうあの城壁に家を作ってるような感じなんですよねだからあの本当にメインは あの上映の中なんでそこをね皆さんにお伝えしたいなと思いまして、まあ、今回はこのお話になってしまったということでね、えー、と今朝のですね、えー、9時ちょっと前ぐらいのところでで今日はその別な町に行くために9時53分の、まあ、列車に乗るということなんですよでそれまでにちょっと朝のね静かな感じも撮っとこうかなって思ってるわけなんですけどただあのここで注意ポイントがあってペルージャって丘の上にあるんでねその普通のこう 鉄道って平地にあるじゃないですかだから丘の下まで降りなきゃいけないんですよでいろんなねエスカレーターとかバスとかがあるみたいなんですけど、まあ、バスはちょっと時間が読めないんでねあのー、今日はやめとこうかなと思って歩くとなるとまあ上りはね40分ぐらいかかりましたであのエスカレーターみたいなのがわなんだあれちょっと待ってください絶景があったんでねちょっと見ちゃいますよ ルコ・コミュコミュネイル・トランスポートなんだろう とした絶景だまあねでもね低いところから高いと低いところ見てるんでそんなんでもないですけどねただ結構いいとこですねなんかあそこにアリがいるなんだろういやーあ なんか天空の城ラピュタのモデルになったところがあの一説によればそのチビタ・バニョレッタとかいうところらしいんですけどな別にそこに決めなくてもいいと思うんですよね正直言うとペルージャの街も全然ラピュタの感じしますね何がラピュタっぽいかっていうとなんかその街並みとあと鳩鳩がいるところそこ別にそこはポイントじゃないかもしれないですけどなんかこうねパサパサパサって音がねあれラピュタだと思っちゃうんですよなんかパズーとかねあの親方とかがいかにも出てきそうなねそんな感じしますよね いや本当にでここでなんか盗賊の軍団が来て道来一家とこう喧嘩をするようなねそんな街並みじゃないですかこんなねであとヨーロッパの人に言いたいことなんですけどきあの夜遅くまで起きすぎですよね広場とかなんかもうね1時2時までいるんですよでしかもね子連れの人までいてでなんで子供までいるのかなって感じですよね寝、かしつけろみたいなで意外にそのドミトリーなんかでね外人の人と一緒に寝てたりすると 朝遅いんですよも <laughs> う10時ぐらいまで平気で寝ててチェックアウトだよみたいなねそんなこと言われてねあなんかあそうやっぱ夜型なのかなと思いますよねあと夏なんでちょっと暑いとなります日中だから夕方ぐらいになるともうなんかすごいカラッとしてね、あのー、涼しくてちょうどいいんですよでそういう感じもあって逆にこう時間をずらしてるのかもしれないですでちなみに私はもう時間をずらすどころか、まあ、ずっと動きっぱなしみたいな感じですよね あんま寝てないんですよ正直45時間しか寝てないしまあしかも途中途中起こされるんですよ鐘の音がね今日もなんかすごいあなんだこれバンジョルノあやったなんかねボンジョルノであいいらしいです挨拶の朝のおはようございますのうわこれどうしよっかなあれなバス待ってんのあれバス待ってる っと待って地図見させてくださいねえー、っと地図地図っとガイドブックによるとここはバルトーロ通りとかいうところでバス停が目の前にあるちょっと行くと入り口があるみたいなここにもなんかちょっとした小道があるんだけどちょっとバス停に行ってみようこんな感じでねあの優しい感じでなれあのアフレコの場合はね行きたいと思いますうわこれあいいね バス停がある多分現地の人はここから駅にねバスで向かっていくんでしょうねきっとねこうしかもスーツケースで韓国の韓国人が多いんだなああそうだしまったここからちょっとオフレコ放送でねこれあれじゃないですか 何者これ始まりのもんだな指導が始まるぞって感じだねあでももの落ちちゃっとすいませんまさしくロード・オブ・ザ・リングって感じゃうな 外人って可能性もあるんですよね意外にイタリア人じゃなくて観光のねだからその辺はね気にしないでいけないしかしこの通りは静かだな広場から離れると本当に 物音がしないんだよねこの辺の歴史がどうなってるのかっていうのはちょっとよくわからないんだよ本当にガイドブックにもウェブにもさらにはペルージャの公式サイトのイタリア語の翻訳までしてみたのになんか全然載ってないんだよね一説によると古代ウンブリア人をエルトリア人が 征服して紀元前5世紀から城壁を建てたみたいなんだよねそれで紀元前3世紀にローマ帝国に、まあ、統一化されたっていう風な話なんだよねだから言ってみれば、あのローマでローの、ね、遺跡とかよりもこっちの方が古いわけなんだよその古い遺跡の町がまだ残ってるっていうのはすごい保存状態だよね ちょっとね、街に人がいないんでね、もう俺喋っちゃいますけど、行きて小道めっちゃ行きてあ、猫。触れるかな猫触れる、触ってる時間ないけど、猫ちゃんに触れるかなあ、行っちゃった。くそ。あの、あの、保佐号、保佐号光明がちょっと行こうと思ったんですけど、ダメでしたね。 姉妹番組の最近猫好きな岩さんが真似したやつなんだけどこれあかんやつだちょっと写真撮らせろ写真撮りてえだめ時間ないさあもう一回こ今日の夜なんだ水の音だなんかね若干尿の匂いしますねね 夜中絶対正面してるやついるなこれ。鳩の音が聞こえるな。あ、何何こういうもんがある。ああ広場だ。あっちもいろいろある。 取り切れないなんか市場やってるなお皿だあれはシチリアのレモンだな欲しい いや欲しいちょっと欲しいっすねあれこうかなあの一人旅の難しいあここ来たじゃんさっきね そっかだから戻ってきたドゥカッティ立山町ドゥカッティ広場うわ教会がオープンしてるいやー通るかなちょっと通るかな 今日から諦め時間がないうわなんだあの自転車うわすげえ気になるなんだあすげえ電動自転車だすごいよ自転車がバイクになってんだこれ 日本にもあるんだけどねこんなレトロなのないでしょドカティクッチロット T2 あすげえ何これかっこいいなやばいやばいかっこよくて見ちゃうなこれあとであとでちょっともう一回あれあそこにコープがあるぞコープって何フリーメイソン的なやつだなどこの国でもあるの コープってどういうことなんで幅を利かせてんのかないやかっこいいなこれいつもね俺のことを目を覚まさせたこのベルがね四六時中鳴りやがって真夜中にもなるんじゃねえよって感じなんですよ本当にわあライオンねあれこれ昨日の広場だな朝へ来るとなんか全然こう様相が違うっていうか そうだそうだでこっち右に曲がるとホテルウンブリア俺を止めてくれなかったホテルまあ止めてくれなかったら満席だったんでしょうがないですけど こんな感じでで最後こんな感じになると、えー、こんな感じでねやってます朝のペルージャまあ朝なんでそんなに人通りはないですねただあとちょ気になったのが結構使われてない部屋があるんですよこれやっぱり修繕とか大変なのかねあの小道に入っていくと分かると思うんですけどうわなんか今すごいいいのあったあの小道に入るとねいろいろ分かるんですけどなんかここ 使われてないなってなるんでこれね稼働率上げたらもうもっといいんじゃないかなと思うんですけどその辺は兼ね合いなのかななんかねちょっと私も分かんないですけどいろいろ見えてくるとこあるんですよあとトイレとかもなんかトイレに紙を流していいのがいけないのかよく分かんないんですよこの辺ちょっと後でググってみてくださいと私ねもう流さないようにしてるんですよその近くにゴミ箱があってそこに結構紙を置いてあるパターンあるんでもう私もケツをお尻をね拭きましてでゴミ箱に やれてるというとこなんですけどあれねウォシュレットさんの TOTO のウォシュレットさんってなんでこう海外に進出しないのかそこが分かんないんだよななんか大人の理由があるのかも分かんないですしその辺はねそしたらすごいいいなと思うんですよねケツを洗う髪の量が減るわけですからお前のうんちくはいいから早く早くしろよって話ですよね分かりましたじゃあ 皆様のご期待に応えまして、えー、でも地図を見ながらじゃないとぶっちゃけ迷うんでね本当迷路ですからああベルージャもう一日いたいな今日はレッツを早く引き上げてこっち来る見てくださいこうねこう体を鍛えることの良さあもうかっこいい見たでしょ今のニコッと笑っちゃってねよいしょよいしょ ラ・ロゼッタあの体を鍛えたら本当にねこれ人生の勝ち組の法則言いますもう体鍛えることにつきますからでやっぱりねその筋肉が見えてるってだけで全然違うんですよもう次のねあれなんでなんか市場みたいになってんな眩しくてかっこいいし 今日はフリ <sighs> ーああちょっと見たいなもう早く早く戻ってきたいあーかっこいいうわシャンデリアシャンデリアとかあのー、あとね私の友達でこうフランスからの輸入雑貨を始めた少女がいるんですけども初めそんなんで儲かんのかなと思ったんですよであの高円寺っていうね結構敷立地の高いところにねこう借りて アパートと店を借りてやり始めて今ね月収50万円って言ってましたねいや俺はねそれはびっくりですよ驚愕ですよね勉強をしてねどうこうって話じゃないですよ感性ですから感性だからすごいアーティファクトがいっぱいあるよしちょっと待ってよこのままね、えー、いい感じにエスカレーターが出てきたんで下に向かえるんじゃないかなと思いますわあ欲しいのがいっぱいあるあまたある えどういうこと超いっぱいあるじゃんあなんかそういう感じのやつあれもうまたまた絶景が出てきてもうふざけんな あのー、思ったんですけど今そのヒルズ族とかそういうのいるじゃないちょっと後でうんちくは後でいいやいやマジかよちょっとした絶景えー、ちょっとした絶景 真と izquierdo やもう本当にどうしようこんな絶景があるとはねあのやばいローマよりいいねローマより何がいいかって中世なんですよローマってローマ時代だからあんまりにも遠くなりすぎちゃって感じないいや感じますよ感じますけど本当に遺跡なんですけどこれは生きてるんですよ要は伝統を受け継いでるわけでそのローマ時代の遺跡はやっぱ中世の人がねちゃんと保存するべきまあ保存してありますけどねなんで いやいやいやいやしか言いようがない本当いやいやいやいやで本当 こでちょっとねお部屋買おうかなフルそんでまあこっから遺跡にこう入っていこうかなすごいですねこれ地下のね地下牢ね今こうエスカレーターで丘とつなぐね門とかよくこういうこと考えるよなディズニーランドのアトラクション ああそこにいたいたとにかく今丘を下ることに集中しないとなやばいあと40分しかないあのイタリアのね休日はね鉄道の本数がね減ってるんですごいねあの注意しないといけません昨日ねあのー ダサいな髪型ちょっと今日これあの昨日ですね、えー、ペルージャに来る時その足地からペルージャに向かうときにあのー、1個手前で降りちゃったんですよペルージャサンサンタジョバンニみたいなところ降りちゃってでなんかペルージャって聞こえたんで降りちゃったんですけども黒人の街でねほんとダメでしたねその高層コンクリートでできた高層住宅が高層でもないんだよななんかアパートみたいなのがいっぱい出て もう何もないもうだとこですからいやあれやっちゃうと時間のロスですからぜひね気をつけてください駅名はちょっとあの違うんですよ本当にその有名なところってちゃんとしてますね駅がねじゃあそういうことでね皆さんお願いします